هذا الرصاص مضاد للطيران يستخدم ضد المتظاهرين السلميين في منطقة دير بالي هذه الأسلحة تستخدم على الجبهات ولأسقاط طائرة المعادي فقط وليس لضرب المدنيين العزل يا بشار الأسد يا أبو مقاومة ممانعة وإصلاح